Cześć, mam na imię Weronika i jestem dzieckiem internetu. Chcę stworzyć społeczność hakerek rzeczywistości, dziewczyn, które będą się wspierać. Nauczę te dziewczyny kodować, nauczę je asertywności, wzmocnię ich pewność siebie, rozwinę inne umiejętności miękkie oraz wiedzę o rynku pracy. Pomóż mi zhakować rzeczywistość i sfinansować drugą edycję tego programu.